Кстати. Ojoj, to škodí. Ojoj, to škodí. Ojoj, to škodí. Sun, sun, sun, sun, sun. sun. Mm. apartmanit Zamislite se, Muito zamaglar. Не может сучок без товара. Malo okrenu glavu lijevo. Tako da se vidi da si ti. Evo, na. Sad si povuđen drito u glavu. Pogledaj se, vrat na ruku, pogledaj. Douglas. Your eu slip. I was there. So Zoe slipped it. Yes, that's the dog loud. Huh? Ništa se vi ne brinite, pogledajte šta sad slijedi. Samo brojite do deset, mentalno u svom umu. Šest, pet, četiri, tri, dva, jedan.